What's poppin YouTube? Vandaag even een klein stukje rijden nog. Wat zodat het lekker weer is. Maar nou wordt het weer kouder. Carnaval komt eraan. En ehm, ja, dan kunnen we nou nog even een lekker stukje door de stad heen rijden. Ik wil jullie gelijk even laten weten, ik heb nu twee, twee maanden mijn rijbewijs. Ja, zeg drie. Maar echt tot ik mijn motor ook heb is twee maanden. Dus twee maanden mijn motor, drie maanden mijn rijbewijs. En uh, theorie vond ik het makkelijkste van allemaal. Toen ik me aanmeldde bij eh, de, de rijschool kon ik gelijk kiezen of ik daar een boek bij wilde hebben. En ik kreeg daar, ook, kreeg daar ook gelijk online trainingen bij. Ik heb toen gezegd, ja, doe maar. Eh, want uh, ja, theorie moet je toch halen. Ik zou daarna eh, drie weken later, of vier weken later op vakantie gaan. En dan kan ik mooi gelijk lekker aan, aan het zwembad leren. Nou, zo gezegd, zo gedaan, geleerd. ik kwam terug, toen had ik ook nog, daar kreeg je tien, les, tien online uren training bij. Nou, daar heb ik eigenlijk het meeste aan gehad. Ik heb die examens online gemaakt. Nou, die waren eigenlijk identiek aan het examen. Eh, als in, eh, niet de vragen, maar gewoon hoe het ging. Hetzelfde opstelling qua beelden. Eh, nou, misschien zitten er zelfs wel dezelfde vragen bij. Weet ik niet meer precies, maar het was echt, de plaatje waren hetzelfde, de tijd was hetzelfde. Maar nou, het simpel is, je moet gewoon 50 vragen maken, 6. Sowieso mag je de fout hebben. 6 of 7. Volgens mij 6. Ehm, nou ja, ik had dus die examen, examens online gemaakt. En ja, dat, daar had ik inderdaad wel eens een examen wat ik, eh, waar ik voor ik zakte. Soms in één keer slaagde. Uh, ja, degene die ik dan zakte, die maakte ik opnieuw. Dan kon je precies ook aan, het eind zien wat je fout had gedaan. Dus als je dat had gedaan, dan... Eh, als je daar zag wat je fout had gedaan, dan kon je in ieder geval checken wat, eh, wat je fout had gedaan. En dat, dat helpt heel veel. Ik had meestal dezelfde vraagjes fout, dus daar kon je nog extra, je extra in verdiepen. Uh, toen had ik mijn examens ingepland. Ik moest even uit mijn hoofd om half tien er zijn. Of om tien uur. Ik moest hem om tien uur maken. Nou ik was al op tijd van mijn werk weggegaan, dus eh, ik kwam daar om half tien al aan. Nou, aangemeld. En zei ze, ja, loop maar gelijk door, want er is plek. Nou, half uur eerder dan gepland is. Dus. Eh, stap naar binnen, gaat je vragen maken. Markeert degene die je nog een keer wil checken. Wat ik dus ook had gedaan, dan is er een paar niet helemaal zeker. Toen kon ik op het einde en toen dacht ik, ja, ga ik die vragen nu uh, opnieuw doen, checken. Of geloof ik het wel? Nou, wat ze zeggen, meestal is je eerste antwoord gewoon uh, die klopt. Dan moet je vanuit gaan. Is je instinct. Nou, ik denk, ja, ga ik het doen? Nou ja, dat deed ik dus. En toen bleek dat ik, uh, had, bleek ik maar twee fouten hebben. Dus ja, ik was natuurlijk hartstikke blij. Nou, die twee foutjes, eh, ik heb niet eens meer gekeken welke het waren. Ik geloofde het wel, ik was blij. Ik dacht, nou, als alles in één keer gaat, maar helaas, dat was niet zo. Mijn eerste eh, bijzondere verrichtingen, je eerste deel van je examen, eh, zakte ik. Eh, het was 32 <laughs> graden, ik zat vol in dat zweetpak. een instructrice uit, uit Goes, ik moest afrijden in Etten, Leur. Zij kwam daar van omdat er veel mensen met vakantie waren. Nou, ik weet niet wat ze had, maar ze vond, ze vond dat ik mijn... Uh, ik deed de langzame slaan om eerst. Dat deed ik eigenlijk voor mijn doen perfect. Maar zij vond dat ik het niet genoeg deed met trekkende koppeling. Nou ja, daarna nog een keer geprobeerd, je toen raakte ik dus die was fout. Nou, daarna eh, kreeg ik het, eh, het achtje. Nou, ook gedaan. Ja, weer hetzelfde. Je doet het niet genoeg met trekkende trekkende motor. Ja, kom op. Ik heb het zo altijd gedaan. Ik had ook mijn eigen uh, rijschoolinstructeur niet mee. Ik had, die, die was vrij die dag, dus ik had iemand anders mee. Ja, die man was eh, helaas meer bezig op zijn telefoon eh, dan... was meer bezig op zijn telefoon dan dat, dat hij op, de, op mij aan het letten was. Want ja, hun mogen gewoon meelopen en mogen er wat van zeggen. Ja, dat deed hij totaal niet. Dus ik was al ik was al chagrijnig, zeg maar. Eh, ja, toen zei ze ook, ja, je, je, deed de rest gewoon goed, maar het is, eh, het is net niet voldoende. Eh, dus ja, je mag het nog een keer doen. Dus ja, dat was echt natuurlijk enorm piep. Toen dat was volgens mij begin augustus en ik kom pas eind augustus weer op. Daar zat gewoon vijf weken tussen. Ja, dat is gewoon echt enorm. Want ik kende de oefeningen gewoon. Maar je moet gewoon wachten tot er weer tijd is bij het CBR. Ja, in de zomer is het natuurlijk druk. Ik dacht dat het alleen de zomer was, maar... prima. Vier weken gewacht, niet te veel lessen genomen. Ik heb denk nog twee extra uurtjes genomen. Ik, ik kon het gewoon, dus ik... Dus die twee extra uurtjes nog even besteed aan meer, trekkende kop, of meer met de trekkende motor rijden nou, dat ging, eh, ging allemaal prima. nou opnieuw op. En die man zei gewoon alles, je doet alles perfect. Het was in één keer goed, prima, geslaagd. Nou, had dat niet de eerste keer zo kunnen zijn, denk ik dan. Ik heb niks veranderd, maar goed. Dus toen, eh, toen mocht ik de weg op. Ook nog een paar lesjes gedaan. Nou, toen mocht ik begin... Nee, een dag na mijn verjaardag mocht ik op. 17 oktober. Nou, ik hoop niet dat je in keer moet remmen, vrouwtje. Dus eh, toen moest ik op. Afrijden. Ehm, rondje door de polder. Ging allemaal prima. Alleen... Eh, ik vond het allemaal prima gaan. Alleen bleek het eh, dat ik, toen ik bij hem in gesprek zat na de hand... dat ik blijkbaar een kruispunt waar geen stopbord stond, maar wel een onoverzichtelijk kruispunt rustig had moeten benaderen. Zelfs even had moeten stoppen. Eh, terwijl ik daar gewoon links, rechts, eh, rechts, links, rechts keek. En doorreed. hij vond dus dat ik, eh, dat ik te onveilig reed. Ook voor mezelf. Nou ik kan er op zich wel inkomen. komen, ehm, maar ja, was wel balen. Dus ik dacht natuurlijk, ja, nou ja, gaan we op. Dat gaat niet te lang duren. Misschien twee of drie weekjes. Nee hoor, weer zes weken. Ik kom pas half november op. Ja, dat was natuurlijk... Het is lekker druk vandaag. Knippenlicht. jongen. Dus toen, eh, ja, opnieuw aanvragen. Weer zes weken wachten. Kom op jongens, zes weken. Het was winter. Ik moest wachten tot eh, half november. Ja, toen eh, heb ik hem gelijk gehaald. In één keer alles goed. Wederom niks aan te merken. Geen extra, geen extra, niet extra veel lessen gepakt. ook weer twee uurtjes volgens mij. Omdat wederom, ik kon, ik, kon gewoon, ik kon gewoon rijden. Dus dat was het probleem niet. Toen had ik natuurlijk het papiertje, ja, toen moest de motor er nog komen. En zoals mijn moeder altijd zegt, als ik iets wil hebben, dan komt het er ook. Dus we doen deze Hornet geld. En zo is het verhaal eigenlijk van mijn, eh, van mijn rijbewijs gegaan. Ik werd eigenlijk... Eh, ik was eigenlijk helemaal niet, eh, niet van de motors of iets. Begin vorig jaar zelfs nog niet. mijn baas heeft een... Een mooie Ducati. En eh, ja, die wilde ik, eh, die, wilde, die zei ja, je moet gewoon een keer een lesje nemen en dan eh, moet je kijken of je het wat vindt. Volgens mij is het al wat voor jou. Dus dat heb ik gedaan. Lesje genomen. Nou ja, verkocht. zal niet de enige zijn waarbij dat gebeurd is waarschijnlijk. Maar zo gaan die dingen. Nou eh, krijg ik ook steeds meer interesse. Nu krijg ik ook steeds meer interesse. Je, eh, je gaat nu ook naar andere motors kijken. Je gaat, wat, je gaat je er wat in verdiepen. Lekker yoga pick. Je gaat je er wat in verdiepen. Eh, zo kwam ik vandaag een, eh, ik, ik, was helemaal niet van de KTM's, maar ik kwam vandaag een Super Duke 1260 S tegen volgens mij. Een hele zwarte. Ja, dat zag er ook wel weer eh, heel sexy uit. Maar ja, die zit in een iets andere prijscategorie als, eh, als waar deze motor in zit. Mijn theorieën eh, lessen eh, trouwens online. Eh, die kun je ook gewoon online kopen. Ehm, het is theorie min, theorie leren.nl Daar kun je volgens mij voor 35 euro, of 40 euro een boek en de, theo en de online theorie van 10 lesuren kopen. Nou ja, ik had er maar vijf uur van besteed, dus ik heb mijn boek plus mijn eh, overige vijf uurtjes nog even door, doorverkocht. Zo, eh, zodoende was ik maar, eh, maar 20 euro kwart eigenlijk. Dat is wel echt super lekker. Het zijn van die grote voordelen aan, aan motorrijden. lekker vooraan gaan staan. Als jullie nog vragen hebben over, eh, over mijn examen of over jullie examen die jullie willen gaan doen. Als je iets wil weten en ik kan je ergens bij helpen, laat het even weten in de comments. Misschien eh, kan ik je een tip geven of kan ik je helpen. Of, eh, ik zal de link waar ik mijn examen vandaan kwam, ook al had ik hem bij de dingen gehaald, bij de rijschool even in de description zetten. Dan kun je die in ieder geval terugvinden. Misschien heb je er wat aan.